Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta